لا بلا أما السهل من حتى في البيت هذه فوق عدناه لفترة كاملة Jerusalem. عشان مطبق عريض طويل صدمة رجة الوجود فلم يبقى لدى من لديهم عقول عقول كل عين تزاق الأبط حلا فترى الروح بالدموع تسيل كل قلب يمر بالفزع مرورا فترى فترى لبلبات حزن تزول في وجوه تذوبها حسرات وانصهار توتر والهول بالدموع غصت الهناجر تاب فيه الدعاء ومات العويل توانسك لا تمر سنينا سادها اليأس والرجل مستحيل نعم. فوق كل الشفاه ظل سؤال خائف من جوابه لا يقيل أين أمي أبي رفيع يا ابني وجعل كل سائل ومسؤول لا تسأل من ركاب ماتوا جميعا عندما حان في المطار النزول وكل والكل أرمل لا مطافئ إلا الدموع والسود ملك والأحضان تهفر إليهم أين لا للنجاة سبيل كم جمال وكم شباب وأحلام ومجد فرغت يا عزرائيل ليس بين الحياة والموت إلا حاجز عندما يزاح ضير يوم جرعين جهول وموت وكليل ليس شعري من كانت من كان يحسب هذه رحلة رحلة العمر رحلة العمر ما وراءها قهود رحلوا يستحثهم ألف شوق فانتفى الوصل حيث حان الوصول حلقوا نحو أهلهم الهمين ميل وصلوا فانسدى مدى السطيل لا تضارس أساس بقلبي محفورة لا تزال أنا مهما نسيت عمري سأبقى من عيني تلك العلوج شهداء المقاري ليست تقامت وحدها من بكاء وسيطير شهداء المقاري ظل حيا يوم مت فذاك صبر جميل من مات صرخه في فؤادي لجراحات نجدي مثيل كل من كل من البشر هذا فهو مصاص للدماء أكل كيف لم تحرزوا دقيقة صمت إن عالم من الحداد ثقيل كيف لم تحرزوا دقيقة صمت إن عانى من الهداد قليل أهدالنا فترى الله إذا عدنا أغنى القبول شهر المسؤول عن فعل هذا حقا هذا المسؤول المسؤول رحمات الإله شدي قلبا سكت عن مناطها تستطيل وامطري يا كثر إن خير الكرام وتحيا جنات عدن مطارا مطارا ينتهي فيه بالضحايا الرحيل هيئ كل ما استطاب لركب دونك اليوم لم يرقه المطيل يا إلهي إني تفجرت شعرا فاعفي يا رب لا اعفي يا ربنا فمهما فزعنا ما لدينا إلا الرضا والقبول ما بالرسول الرسول خير عزاء حسبنا في العزاء مات الرسول حسبنا في العزاء من الرسول يا صاحب القبر المنير في يثرب ايام ثامري وغاية مطلبي يا من به في النائبات توسلي وإليه من كل الحوادث مهربي يا من نرجيه لأرض كشف عظيمة ولحل أرض متعصبي يا من يزود على الوجود بعون قدر من تعون مسعود الصيف يا زمن الخالق عيني ويدهم ورضيعهم في كل عام مجددية رحمة رحمته دنيا عصمة أهلها رحمن كل مشرق ومغرب يا من يا من نمر منه كل كرامة وندعو في حرم الجلاب لقدبي يا من يناجيه يسمعنا على بعد المسافة سمع أقرب أقرب يا من هو البر التقي المتقى في طيب من طيب يا من سرى من مكة للمسجد الأقصى على ظهر البراق المنجبي يا من تلقت ملائكة السماء بخطاب أهلا بالحبيب ومرحبا يا فوق سدرة منتهى لعناية سبقت يا من يحل العرش والكرسي إذ ردي لقرب فاق كل مقربي كان رؤيتك الرفيعة العلا منصوبة مثل فعل تعلم الحزن ترفع والجهات عنيسة والمجتبى عساه المجتبي لسان حال وصيته قائلا ما نازلا الفضيلة فافتخر بشفاعة لخلاص كل معذب والرسل تهتم بالوائلك في مقام الحمد فوق الهنيد مشربي ولقد بعثت لأمة نية على الأكوان وفي الفضائل منك في حمل وفي طفل مقتبل الشباب وأشاب لما سلمت وهي معجزة لهم سمعوا فبين مصدق كذب أقمت فيهم منذرا ومبشرا بتعطف وتلطف وتأدب وعموا وصموا واعتذروا وعصروا للسيف جرعوا العنق إذا جعل دواتك الذي لسمعه إجابة خائف مترقب قادر وسمع القياد مذللا من بعد عز قاهر متقلب قال منار الدين حين منعته ورفعته وقرنته بالكوكب الحمد لله القرآن شريعة الله ربه آمنة النبي الحق متضح السبيل بأحمد ولم يهض الإسلام يا سيدي اني رجوتك نافرا من ثور دهر خائن متقلب وجعلت مدهي فيك يا علم الهدى سببا وانت وسيلة المتسببين فقد عثام لحميدك داعيا الذي ترجوك يراجيك غير مخيب واكتب له ولوالديه براءة من حر نار جهنم المتلهب ما بهونك هاد ما بضيع كل من ياه من متمرد متعصب جبها عبد الرحيم وانت الدارين خير نوم معدل اشفع له ولمن يليه وانجم في كل حال يا شفيع المنيب عليك صلى الجلال أتم ما صلى وسلم يا ربيع المنصب بغابتك الكرام مالك الأعلام أهلي بفضل كل مهذب ما قدست ومن زنت على بالوسام ضحى Thank you. ببعيدين مرضيين Thank you. Bye. <laughs> كم جاز من سهل ومن جبل ومن وعود إلى ودي من زائر ما زارني نعم. ابدا ولا كرم ما نسى ودي ولا كرم حاضر النصب عيني وهو مبتعد عني فما غاب عن عيني عيني ولا حضر ليس نراك التي والنسيم بها تدري شكواي بليت النسيم جرى ما صب صب له لكل شارحة جرح عاد عليه صلاة طالما هاجت الشكوى له شجرا فذكرته زمانا مر فالذكر Thank you. الليل طفل عيني خلفي ما زغب القطائل عد من الماء والشجر فارقت ريحانة قلبي وما رضيت نفس الفراق وقت النار الطرق وراجعت فمن رادعها ومن يراه رهودان القبلة ليس في ذمة الله محفوظان أسأله فيهم المكر والمكروه والضرر يا قطعة فؤادي آه، إن عسرت فما شفاك والدك النايعي يا شرع إنما هي أحكام مقدرة فانة بقضاء إنسان قدرت لا الريح أن تهدي لنا خبرا خبرا اسمي من الوجد أني ما ذكرتهم إلا تكفكفا قد Thank you. رسولا بهجير بيني وسرائي حتى انتهيت إلى في زمر وفد مكة يقول Thank you. Thank you. ابد الدهر انفك صادية لمرشفك العز الرضا بكفانية لمرشفك العز الرضا بكفانية لما صدرت اليوم عنك بقبلة عشقت الرعيد الرجيع وتصادي لما صدرت اليوم عنك بقبلة شخص ابو عيد الرياع اتصادية تداويت من لازم بلازم وقد وقد سرى دبيب حمية اللازم من فؤادية داويت من لزم بلزم قد قد برحمي اللزم بالأفعالية برحمي اللزم بالأفعالية ما تداوى من مدامي بمثلها معاقر خمر تعاق تعاقي معاقر خمر تعاق تعاقي Ha ha ha. enak dodol <laughs> Thank you. وبعدين لعين تبيع من مشيت لهم ماني عجلان وقوفي جبرت البضان اهل الخلق الزين الحميد بابا بجبرت البيضان اهل الخلق الزين الحميد أرسال نظام شيخين فريد وسلسل الخرق تلقى فرحان بمشيهم مستبشر سعيد بمشيهم مستبشر سعيد وفات الليل الافراح قران فرماح وهذا مفيد وقت ورباي وطعم في الخليل ثم الغرباء يا وطن يا يا يا في الخليج من بعيد ها تم الدلال تخمام وشاور عز عالزرقين يتخمم به الدلال يتفكر العيال لا تنقال على فم عود تعاند فرقيد لعل لعل العيال جعل الطار حد يهدي وقدر على العيال المنطار حد جديد لعل العيال المنطقة ما حد عيد لعل العيادي Mm-hmm. بالصبر والطبع واغلب وتعجب من حال وحالك أعجب وتطلب مني نسرة الربائب بين وراهن أرواح المحبين وما قر لي دمع ولا كف مدمع ولا طاب لي عيش ولا لذ مشرب زماني يشكوك قد بكى دائما ولا أنا مشفي ولا أنت متوتر عن فريق فارق في الأكناف وتسألني عن زينب ابنة مالك ولا سألت عني ولا عنك زينب ولا سألت عني ولا وهو سبر بين سيارة تعيش بها الأرواح قبل تلعب فلم يبقى شيء غير فضلة وهية وقد قد جميل رواديك للركض للركب وهو مشرق وأبكي فيبكيني الفريق المقرب إلى الجيرة القادين شوقي وإنني على ولهنا أبكي الرسول يا كان طاب الزمان برسلهم يا صلوا طاب الزمان بوصلهم وإن هجروا فالهجر عندي أطيب طيف خيال سارني بعد هجعة بدا طيب العلوم عنه ويقول يعللني إكرى ليال تقدمت ولكنه من حيث يصدق أو يكذب وساجعة تبكي تبكي وإن لا لا تجارة عن ربى الأهل هالوداء وراح على العلات في النصيب هراجيسه ضيقين هيدب على كل شعب منهم هضب ظل يناضي الشمس العلو ظله ويصبح در النور بالنور يذهب من عظبة تربا عانقها الصبا عانقها ثم انثنت وهي تلعب أحباب قلبي فرق الدهر بيننا فلم يبق شيء بعدكم لا إله إلا الله لا بدع لا قارع وعمل بليالي الحاكم يا بليالي يا العقول اللي في الحي عبد المطيب لواتي طال مشراها من بعد تقبيل غصب <laughs> الحي شكوانا شكوى لو حملت في بعض ما حملت للانحراف ما استعذبت ما استعذبت لكنها علمت وجدي شوقي الثاني أبكاني وأبكاها يا بين الجنسين سري غريب لا أسرني وهم أسراها